Hm? Lassen sich nicht überfahren? Hm. Apropos hören, wir, wir tragen hier gerade uns äh, Ronnys äh, Studio rein. Unsere Backline. Unsere Backline? Ah ja, unsere Backline. Weil wir 10 Uhr da Weil wir müssen uns beeilen, wir müssen um 17 Uhr da sein. Ja. Das Werkzeug ist ja noch nicht abgebaut. Jetzt kommen wir zu spät nach Löbau. Na toll. Matthias. Was kann ich denn dafür? Hm, kommt der DPA hin? Weiß ich nicht. Nicht da vorne, das ist schon. Reward. Oder die Nachbarin nee, die Nachbarin, also, von, also da, wo ich meine Eltern gewohnt haben früher, Prominenz. Ich bin neben Prominenz aufgewachsen und hab es nicht gewusst. Ne? Ich fand ja mein Gummiboot total toll. Er hat ein Knall und ein nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, das ah, nicht. But my rules are forever your manual. Bro. Und es gibt ja auch Machst du nochmal bitte die Stern. Kleine? Ja. <laughs> Stern des Bums. Hab ich mal bei Facebook gesehen. Verrückte, genau. Das ist ja geil wie prüft man, ob ein, auf einem Mikrofon Strom drauf ist? So. ja, ich sage was, ich sage was, ich sage was, es kommt nichts, es kommt nichts. Oh, oh, oh, ich höre mich, ich höre mich. Hoi! Laut! Gut, dann machen wir mal drei den schönen Mäser noch. Den schönen Mäser.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 Dann mach mal. What? Oh. wir sind Rockstars. Mein Gott, sind wir Rockstars. Drei Stunden Schlaf in der Küche von Gabi. Das war ein Traum. Mann, war das toll. Jetzt fahren wir nach zurück äh, Berlin. Jetzt gleich fahren wir. Toll. Ich hatte Spaß. Ich glaube, Andi geht jetzt ganz unauffällig zu diesem Baum rüber und Andi schüttelt den Baum. Schüttel den Baum. Warte, warte, warte, warte, Andi, warte. Ich wäre soweit. Der Baum brennt, Leute, der Baum brennt. Ich fasse es nicht.